CVS Pro. Quer saber? Como diz o velho ditado, a é fé de dita no olho de quem vê. Viver na casa dela é cegado, quem não sabe vai ficar sabendo. É uma é burrada. Casa da iraça, casa da Iraça. Casa da iraça, casa da Iraça. Casa da iraça, casa da Iraça. Papai tem cabelo, sai embora. Eh, pra viver lá. Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça Velho é fudido, de corrupção é bué De veja sou mano não vai lá Vão só te matar Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça esta casa Pra casa eu não vivo, melhor dizer é pra merda não vou Se fosse dono do chacota, rei DJ Cardi B Se for estou na casa da herança, a aconselho a desatinare Porque lá só rola maldade, lá da vida não vai para frente Ouvi bem, ninguém me contou Irmão a matar seu irmão, filho a matar seu pai Tudo só por causa da herança Às vezes eu fico queimado com as coisas que acontecem no gueto Sinceramente eu fico sem jeito Melhores do gato tá aqui, quem não admite cria o seu gueto Eu bicho de... mundo mete lameço, todo mundo mete chocolho E pra viver lá Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça Velho é fudido, te cobiçam bué Te vejam só boé, mano não vai lá Vão só te matar Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça Velho é fudido, casa da Iraça Casa da irassa, é gato casa da Gazeta casa da irassé Velho é, é fugido Mora! Nós tem que ter feito mais dia Nós tem que ter feito mais dia Hoje em dia, temos visto coisa inacreditável Mano, João recebeu é feitiço Só pra ficar com a casa da herança Feitiço voltou contra o feiticeiro Ficou taru, agora tá comendo lixo Com galhão, eripito é na minga Não se prendem na casa da herança Trabalham pra ter do vosso esforço Quando eles querem me matar pra se beneficiar esforço Para chegar onde eu cheguei foi necessário sacrifício e esforço Tão mandando bife para ganhar números, eu não me pifo com amadores Enquanto eu amo a felicidade, vocês só querem amadores Eu preciso de rima DJ de nobre, embora da casa da herança DJ dança, pisai, da casa da herança DJ maruco, sai da casa da herança messo, todo mundo mete chocalho Ei, pra viver lá Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça Velho é fudido, te cubi samboé é Te feijão é só boé, mano não vai lá Vão só te matar Casa da Iracê, casa da Iraça É gato, casa da Iracê, casa da Iraça Velho é fudido, casa da Iracê, casa da Iraça É gato Produções, pandemia é dos Cota, os da M dos Cota, TikTok Produções, é o mais, é burrada, é burrada.